مهليت ماني من سبابي خيرا صحبك مرضى وكيت العشق راح استغنيت باش تديني المضرب الرسام يا some. Oh, الروح جالس معاك الشكران كريمة وصلنا وتعني هدينا زهوتنا يا الجزاير زينة العيال لم نوصلهم نخسر بينهم يا سيدي صبر وزينة الفتيان من عشقوة ثم تعاني خزرات خمسة تموشت كنا شهر سترون ربنا بمي جيت مهر سترون الريم وصلنا وتعانينا يا ولدي بالها كيف يا مرجع يتكلم الفول ما يهضرنا ودخلنا وقولنا مرحبا يبدونا بالهوى كيفنا موسم بيت المسود بيها قرار يا وشوار الوهر نسيتنا قدام سيد الهويري ورصا ضربها وهذا الصح يا خيي تحتاج انا سهرها معقول معي عطاني اسف وزادني العمل شاب العشقيه يقول لك يا رحنا صبويا الهبيه جيت من السكران الريم وصلنا وتعالينا يا سهوة البداية زينة الأعيان حلمنا وصلها لقصنا عطينا هاي بداية منها كيف يا الموجات قدرتش يا تكويد الدنيا او ما حسيتش نخدع في بلاد الامان ما ظنتش مهدية والعهد خالد يسمى أمان ما كنتش السبب في هذه القضية هي الإنسان فاقد الأوطان محسنة للفراق nesse dia.